नैहर के तोर सामनमा हो गल ससुरा में बेकार नैहर के तोर सामनमा हो गल ससुरा में बेकार पहले आम होलो छौड़ी हो गल आचार पहले आम हो गल आचार लागे ससुरा में मरद तोरा मिलल बड़ी पहले आम बाबा के जैसन छौरी खूबे हालौ मीठा गे होई गेलौ खाटा तोरा माथा छौरी तीत गे कोबा के जैसन छौरी हालौ खूबे मीठा गे हो गेलौ तोर खाटा अब माथा छौरी तीत गे लगे पाला तोरा पड़ गल बड़ हथियार लगे पाला तोरा पड़ गल बड़ हथियार पहले आम हलो छौड़ी दुनिया गेलो चाटी तोहर माल पूरा खाटी रस हौ चूसल पूरा बचल हौ अब सैया गेलो चाटी तोहर माल पूरा खाटी रस हौ चूसल पूरा बचल हौ अब राजा रौशन रोही के हो नैब दराकार चिंटू राजा रौशन रोही के हो नैब दराकार पहले राम हो